muy buenas. Muy corto, pero intenso. Combinación de dos ejercicios. Flexiones Mike Tyson, como ya les conocemos todos. Y el swing con la pesa rusa. si yo tengo una obsesión con este ejercicio con la pesa rusa. ¿Por qué? Porque es muy bueno para construir fuerza general. Entrena, en primer lugar, la fuerza de las caderas teniendo caderas fuertes ya tenemos el enlace entre la parte superior y la parte inferior de nuestro cuerpo muy bien entrenado, ¿vale? Muy fuerte. Ah, sí, con chaleco lastrado, ¿vale? El entrenamiento de hoy, mi primer intento es un chaleco de 6 kilos. Voy a subir de peso, voy a aumentar. Y en escalera, habéis visto. Empiezo con una serie de 10 flexiones seguida sin descanso de 2 swing bajo 8 flexiones y subo 2 4 swing bajo 6 flexiones y subo 2 6 swing bajo 4 flexiones y subo 8 swing bajo 2 flexiones yo hice 4 porque me lié y <laughs> además me, me gusta este ejercicio y 10 swing con la pesa rusa ok entrenamiento muy bueno para construir fuerza y para quemar un montón de calorías. Nos vemos pronto. Un saludo.